Gutom Yo, sila! up na no, mga koloys? Putang ina nyo, ha? Ano ba ang pinaglalaban ko dito? Bakit hindi nabigyan yung gubat? Yo, what's up now mga kolokoys? <laughs> Putang ina nyo, ha? <laughs> Bakit hindi nyo nabigyan yung gobyerno? Ha, kayong mga nakaupo dyan? Ha? Papalo ko sa inyo tong kawali eh. Ah, ayusin ko oh. So ngayon magre-reaction tayo, no? Kay Mystica, no? <laughs> viral na viral siya ngayon. <laughs> panoorin natin yung uh, viral video niya, no? mga pagmumura niya sa gobyerno, no? hindi daw tumutulong. No? Tara, panoorin natin. Sabay-sabay natin panoorin ng no, mga tropas. Hindi na ako mag-intro. Yaan nyo na yung intro. Diretso na agad sa video. No? Panoorin natin. Lay, ano Ben, Parang nahuhulog yung ano ko. Ah. Kawali ko. Ah. Eh, kasi nagkawali ako kasi pag <laughs> nagmura si Mystica, ah, papalo ko sa mukha niya to. Panorin natin. So, oh, yan na. Ah. Solusyon. <laughs> Solusyon daw. Ang kailangan sa mga problema. In every problem, there is always a solution. Yun. English yun, no, mga Trump. In every problem. Ha? <laughs> There is a solution. Ha? Eh kung tamad naman yung mga Pilipino na tinutulungan ng gobyerno, wala pa rin solusyon yan. No? Putang ina. Continue natin. Bakit napigyan kayo ng trabaho kung hindi ninyo kampanan ng tama? At bakit pa kayo binoto ng mga tao kung mismo kayo mismo ang dahilan kung bakit sila magugutom? <laughs> it, it, Siniisip pa sa gobyerno, no? Kasi bakit sinisi niya yung gobyerno? Di ba? Oh, pagpalagay na natin, yung gobyerno hindi tumutulong. No? Pero hindi naman lahat ng gobyerno hindi tumutulong ng no, mga kolokoy. Ito si Mystica, papaluin ko na ng ano to eh, ng kawali ito eh. Bungangan ito eh. Na, patuloy natin. Is the cause and effect. Yun, English ulit yun. And a cause and effect. Ha! Kay Mystica nang galing yun ha. <laughs> <laughs> may pinagmumulan lahat kung bakit nagkakaroon ng effect. And what is causing them to go there para magrally? Napakasimple. Gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Yon! <laughs> Ang lakas nun! Gutom sila! Ah, hindi nyo ba naiintindihan yon? Ha? <laughs> sampal yon sa mga gobyerno, no? Pero hindi naman lahat ng gobyerno, hindi naman niya lahat, no? Meron naman kasi mga tumutulong diyan tulad ni Isko, yon yung viral din ngayon, si Mark Lewis Francis, yan, viral din tumutulong din yan. Tsaka yung um, anak ni Big Soto, yan, tumutulong din yan, no? Tara, kaya i-continue natin para marinig natin yung malulutong na mura ni Mystica. Nanguhulog na yung kawali ko. Pasensya na kayo, hindi yung panalinisan. <laughs> Panorin natin ulit. Ano ba ang pinaglalaban ko dito? Bakit ako nagmumura? Kasi gutom sila! Hindi nyo ba naintindihan yun? Yun. Gutom sila! Hindi nyo ba naintindihan yun? Natatawa ako kay Miss Diga. But, continue natin na mga kulokoy dyan. Bakit kinakailangan pa? Iris nila yung buhay nila na hindi na baleng papatayin sila o kay kung ano-ano man ang mapunta na sila sa... Dahil ko ko. Papapahot. Sasampalin na kita ng kawali. Misti ka eh. Tingnan mo. Seryoso si Misti ka. Ngayon niyo ako pagtawanan. Ngayon niyo sasabing ako ay paligoy. Ayun, sabihin natin sabay-sabay. Mistika, ah, baliw ka na! <laughs> Mistika, ah, baliw ka na nga talaga, Mistika. Ah. Buti nang galing sa bibig mo, no? Tamang-tama yung sinabi mo, baliw ka na talaga. Continue natin. Ngayon yung pakita talaga na kahit papaano, pag ginawa ninyo ang sinasabi ng isang baliw, yun mismo ang makakapag-save sa buhay ng mga Pilipino. Kahit pinagtatawanan niyo ako, <laughs> kahit may sakit-sakit na ngayon ang boses ko, alam mo na Diba, pag end ng video, sampal ko sa kanya itong kawali. Sabihin nyo ngayon, tungkol sa akin. I don't give a fucking shit anymore. Mga mamamayang Pilipino, hindi nila kailan may ma makakalimutan ito. Seryoso, no? Hindi Napakaseryoso ng investiga. Ginawa ng tama ito. Hindi nila makakalimutan. Pero dahil sa ginawa ninyo, hindi rin nila makakalimutan. Kung ito pala ang dahilan na sila ay mambapatay at sila ay masyushot pakil. Dahil wala naman sila talagang dahilan kung bakit sila pupunta doon nagpaglalakad nila dahil gusto nila na makakain. Gusto nila na masurvive. Gusto pa nilang mabuhay. Pagkatapos putang ina, ang bilis nga nilang mag-responde sa akin. Bakit hindi nila talagang kayang ibilis din ang pag-responde? mga taong nangangailangan na ngayon ng pagkain. <laughs> Putang, inamis ting. <laughs> Babalaw na ako sa mustika. Well, sa bagay nga naman, napakadali lang naman ang copy and paste lang naman eh. Kasi itong tatlo, itong tatlo na binubulabog ko dito, pare-pareho lang sila ng sinabi, pare-pareho sila per word. Copy and paste lang. Of course, napakadali. Napakadali! Bakit hindi nyo gawin ngayon? Kung totoo man talaga, na totoo man talaga, na kailangan gusto nyo talaga takainin ang inyong mga tao. Kung sino pa yung naglagay sa inyo, sa pwesto nyo, pagkatapos sa panahon pala na sila'y mamamatay, wala kayong pakialam! Ah, ah, sakit ng lalamunan ko to na. Ah. <laughs> Wala yung pakialam! <laughs> Ah! <laughs> na natin ulit. Ah, sakit na lalamunan ko doon. At kahit pala sila'y mababaril na, wala pala kayong pakialam. at least na alam na nila lahat. Napakasimple lang ang problema. Sasampaling ko na ito si Ms. Diga eh, tinawa. Hahantong pabasak matayan niyan. Ang problema, nagugutom. Anong solusyon? Pagkain! Bakit hindi na ibibigay daw ang pagkain? Kulang daw ang tagabigay! Kulang daw ang taga-distribute! Pwes! Kung kailangan ninyo ang volunteer, ngayon din, ilang milyon ang tao sa buong Pilipinas na pwedeng mag-volunteer kung talagang yun nga talaga ang dahilan kung bakit hindi nakakarating sa kanilang kasi mura ang kanilang pagkain. Ah, isang milyon pala yung volunteer. Dapat, ba't ba hindi ba namimigay yan? Yung mga pagkain dyan, yung mga grocery na yan, ba't hindi kailangan, ba't, ba't kailangan patagalin pa yan, no? Ayun kay Mistikaan ba yan? Nakanang teteng naman, no? wala kayong payabang dyan. Hindi nyo alam, o oh, sige, pinapakita nyo nga. Pero, ha, ilang porsyento lang yung pinapakain ninyo. Mas marami ang nagugutom at hindi nabigyan. <laughs> Putang ina! Putang ina mo lang, Mr. Go out there! <laughs> Magbalot na kayo! Ibigay nyo na itong araw na to! Oh, Huwag nyo nang palilipasin kung kailang inama Ina. <laughs> Kuya, ano, makulo ko putang ina, sampalin ko. Babay na, dyan na kayo! uh, mistake ako, nandito ka lang. Ha? Sampal sa, sa sampal ko sa'yo to. Hmm? Bye-bye! Yun, kung hindi pa pala nakasubscribe, no, sa channel ko, subscribe mo na yan. Ha? Ayan, subscribe mo na yan, mga to. 再见，拜拜。